În seara asta îți vorbesc despre a înțelege și îți mulțumesc, Adrian, pentru verb. Um, <clears throat> pentru mine, a înțelege um, e um, un fenomen care cred că trebuie să se întâmple și cu corpul, și cu sufletul, și cu mintea. Pentru că am observat că foarte mulți oameni, uh, când spun am înțeles, spun numai din minte. Alți foarte mulți oameni uh, spun am înțeles din suflet, adică uh, au înțeles, au înțeles foarte mult cu sufletul ceva. Sau cei mai înțelepți oameni cred că spun uh, am înțeles când cu adevărat și corpul uh, îi ajută în înțelegerea acelui fenomen. De obicei, oamenii care își vindecă tot felul de, de boli uh, prin așa zisele minuni, nu cred că-s minuni, sunt de fapt conflicte emoționale rezolvate din de aici, din creier. Uh, și cred, întotdeauna mă preocupă când vreau să înțeleg ceva, să fie, să înțeleg și cu sufletul, și cu mintea, și cu corpul. Pentru tine ce înseamnă înțelege?